welcome back to my YouTube channel आज बात करने वाला इस वीडियो में Shadow and Bone season two की रिलीज अपडेट एंड प्रोडक्शन और शूटिंग और अदरवाइज और भी इंफॉर्मेशन है और डिटेल में डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए टाइम सब रिव्यू तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जैसे कि आप जानते हैं आप जनवरी की ये शूटिंग की अब बात करते हैं शूटिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है कब का वो भी जनवरी महीने में देखने को मिल गया था इसी साल के दौरान तो और टेलर की बात करते तो टेलर का हमारा दो महीना पहले ही देखने को मिला था आ, हाँ, वो टूडम इवेंट के दौरान आपको देखने को मिल गया था और अनाउंसमेंट कुछ भी था वहाँ पे भी आपको क्लियर किया गया था तो वहाँ पे अनाउंसमेंट जितना भी हुआ था काफ़ी सारे शो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें तो सेडो एंड बॉन भी था उसमें सीजन दो तो अब बात करते हैं इसकी रिलीज़ की तो रिलीज़ आपको ना सोलह मार्च को देखने को मिल जाएगा दो के अंदर में और इसकी अब एपिसोड की बात करें तो एपिसोड कितना देखने को मिलेगा तो ये एपिसोड बताया जा रहा है कि अभी आठ एपिसोड देखने को मिलेगा सो दूसरे सीजन में और ये आपको एपिसोड पर लेंथ देखने को मिलेगा एक घंटा का राउंड देखने को मिलने वाला है ये सीजन में कास्ट मेंबर और बजट की बात करें तो इधर पिन कर दे रहा हूँ कास्ट मेंबर कौन से रिटर्न होने वाले हैं और साइड में पिन कर दे रहा हूँ वापस करके देख लीजिएगा एंड बजट की बात करें तो बजट काफ़ी बड़ा बताया जा रहा है पर एपिसोड के हिसाब से तो वो भी मैं पिन कर रहा हूँ वो भी चेकआउट कर लीजिएगा पस करके एंड आप बात करते हैं प्रोडक्शन और ये एडिटिंग फेज कब तक स्टार्ट हो जाएगा तो प्रोडक्शन का स्टार्ट कब का हो चुका है अब एडिटिंग फेज में जाने वाला है ये सीरीज़ अब काफ़ी दिन वेट नहीं करना पड़ेगा बट मार्च तक तो आप आपको आपको वेट करना पड़ेगा ही क्योंकि 16 मार्च को रिलीज होने वाला नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा शो और अभी तक तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा आपको और अब बात करते हैं वॉरियर नन सीजन वन और टू के लेके बात करते हैं तो ये हमारा हिंदी डब के लिए क्यूरी आया था मेरे कमेंट सेक्शन में तो मैंने सोचा उसको भी पिक कर लूँ तो मेरा जो वो क्यूरी जो मेरा था वो रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि वो ग्यारह नवंबर को हिंदी डब होगा बट चेंज हो गया है शायद अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल तो अनाउंसमेंट नहीं मिला था रिपोर्ट्स के अनुसार ग्यारह नंबर था बट मैंने चेकआउट किया नेटफ्लिक्स के ऊपर तो वो अब हिंदी डब नहीं मिला है बट जल्दी ही मिल सकता है अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा और उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अच्छा लगे तो थैंक यू वॉचिंग